تعقیب و گریز شدید میان پلیس و سارقین مسلح بانک در کالیفرنیا در این حادثه که در بعد از ظهر روز چهارشنبه صورت گرفت سارقین توانستند با صد کیلو شمش طلایی که از بانک به سرقت برده بودند از ما رو میگه داریم لفتش میدیم چی رو لفت میدیم بابا قضیه سهما رو دیگه آها حالا میخوای با سهمت چیکار بکنی راستشو بخواد یعنی بزرگترین آرزوم اینه که یه ماشین بخرم اونم مدل بالا برم خارج کشور تو میخوای سهمه همه چیکار کنی من من با چل درصد هم چی دارم که رئیس سهمه تو سی درصده چی چرا سی درصد رئیس مگه بهش نگفتی سهمه من درصده چی دارم که رئیس یعنی چی گفت صندوق من باز کردم میشه بس کنید بابا گاف رو من باز کردم کار فنی رو من انجام دادم باز کردی که کردی جاله که من کردم جاده صاف کن که من بودم گاف هم کارش دوتا دینامیت بود اونم باز میکردم آقا کار درست کار سنگین درست ولی کار فنی رو من انجام دادم من به این کار کار ندارم من اول با رئیس کردم الان هم چل درصد هم میشه خفشید با جفتتونم فعلا من برای شما سهم در نظر نگرفتم یعنی چی رئیس چی میگی رئیس همین که گفتم یکم گرفتارم رو سهمتون حساب کردم رئیس خودت هم میدونی اوضاع منو بهتر میدونی منم قرض قوله دارم منم گرفتارم همین که گفتم نقشه رو من کشیدم یا نه بله بله من شما رو آوردم تو این کار یا نه بله رئیس حرف درست من به شما بالو پر دادم یا نه هر چی تو بگی هستم اگه رئیس اینجوری باشه من نیستم نیستی که نیستی تا آخرش خودم هستم رئیس شما میدونی که جای پولا رو من میدونم اگه زندون بیافتم، هیچ پولی در کار نیست من که رئیس هرچی تو بگی هستم تو چی؟ چی بگم رئیس رو حرفت نمیشه حرف زد رئیسمونی الانم باید سریع جیم شی پولیس پلیسا گیرمون میندازم آره باید زودتر بریم راست میگی سلام نکن آقایان چیز دیگه ایمیل ندارم بیارم خدمتتون نه صورت حساب لطفا شبینه آخ رئیس آخ آخ داره خیال پردازی میکنه که من رئیسم رئیسم ظرفا رو شسته رو میزار یک دستی کشیدی رئیس فنجون قهوه گیرس گوشه ولش کن رو میزار نگاه کردی تمیز میکنه رئیس با هر سه نفرتون هستم باشی مینم این منو مینم